Как все-таки чудесно наслаждаться ароматом цветов, которые подарили тебе зрители. Не просто зрители, а твои поклонники после спектакля. Ах, нет чудеснее аромата. Ну да, были времена. Играл я спектакли, дарили мне цветы, а сейчас что? Кто мне дарит цветы? Сосед? Дядя Миша? Эх, ну хоть сосед дядя Миша дарит. И то ладно. Эх, мне нужно выработать план, как вернуть популярность. Так, значит, чтобы вернуть популярность, театр у нас уже есть, какая-то у нас уже есть. Даже... Так, мне нужен спектакль. После спектакля будут приходить зрители, будут дарить мне цветы, и я снова буду вдыхать этот аромат. Так, а что мне для этого нужно? Что мне нужно для спектакля? Для спектакля мне нужна э, пьеса. Ага, так, пьеса. Пьеса, пьеса, пьеса, пьеса, пьеса, пьеса, пьеса, пьеса. так, сейчас, сейчас, сейчас. Надо придумать, какая пьеса. А то никакого спектакля не получится. Даже если будет театр, даже если будут зрители, а если не будет пьесы, то какой вообще может быть театр? Какие могут быть зрители? Какие могут быть цветы? Все. Пойду думать. Хватит мечтать. Подождите меня, цветочки, я вернусь к вам.